So hello guys welcome to my channel के मेरा शो आज हम खेलने जा रहे हैं मेरी फिर से G T A five story mode guys आज की वीडियो में आई मीन आज की वीडियो में हम लोग स्टोरी uh, मोड का एक और मिशन करने जा रहे हैं सो या लेट्स बिगिन और आई थिंक ये हाइस्ट है so let's see chasing the jewel store okay so guys मुझे याद आ गया इस मिशन में हम लोग एक ज्वेल uh, स्टोर को लूटते हैं so yeah let's see okay guys so continue करते हैं इसको ओके जल्दी से अंदर बैठते हैं लेट्स गो ये क्या ओके ओके okay, गाइस हम लोग फटाफट से मिलते हैं Oh, m a sk e h skip niet v e r d e t okay basically Michael ने जो अगर हमने जो पहला मिशन देखा था G T online story mode G T five story mode में आपने ज़रूर उसमें देखा होगा कि वहाँ पर हम लोग एक बैंक लूटे होता है नॉर्थ हैंगटन में तो वो बेसिकली माइकल टाउनली उसका रियल नेम होता है बट वो बाद में अपनी डेथ जो है ना फेक करता है यानी कि नकली डेथ दिखाता है सो so, या उससे पहले मैं भी इस तरह कन्फ्यूज़ हुआ करता था बट बाद में मैं समझ गया ओके इसने हमें ग्लासेस दी हैं जिसमें हिडन कैमरा है ओके ओके हमें मेन चीज़ें चाहिए पहले okay okay. Okay oh, okay चलो फटाफट से निकलते हैं हम लोग ओके सो गाइज इस तरह ये वाला मिशन बहुत छोटा सा है सो हम सेटअप uh, भी पूरा कर लेंगे और नेक्स्ट एपिसोड uh, में इसकी आई मीन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक मिनट ओके स्टैमिना बढ़ गया सो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो uh, में हम लोग फाइनल हाइस्ट करेंगे सो इसमें हम लोग सिर्फ सेटअप वगैरह ये करेंगे ठीक है ना और oh, सीढ़ियाँ तो यहाँ नहीं सॉरी सॉरी फटाफट से चलते हैं और oh, शिट मैं पान थूक दिया वहाँ पर शिट ओ शिट ओ बच के बच के बच के बच के ओ oh, भाई लेट्स गो गार्बेज कैन कहाँ ये रहना ओके अब मुझे एग्जैक्टली उसमें गिरना है वरना मैं गया ओ नो ओ नो लो सी अच्छा गार्बेज कैन तो साइड पे है ना <gasps> Oh no okay guys oh guys मैं देखो मैं कहाँ पहुँच गया ओ भाई मैं वेंट के पास टेलीपोर्ट हो गया वाओ अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ओ oh, नो यहाँ से कैसे निकलना है कम ऑन इस तरह ग्लिच क्यों होते हैं जीटीए में कोई और ऑप्शन है नहीं आई थिंक मरने ही पड़ेगा तो ओ हाँ मेरे पास एक आइडिया है ऐसे करके और ओके यस देखा कि मैं कितना कितना कितना समझदार हूँ मैं वाओ गाइस इसी इसी बात के लिए लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से ठीक है लाइक कर दो लाइक ओके <laughs> हम लोग फटाफट ओके okay. वाह क्या शॉर्टकट था ओके हम लोग पहुंच चुके हैं नाइस अभी हमें जाना है वापस ओके सो गैस मैं मिलता हूँ के फटाफट से ये are the photos so so, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि लेस्टर कौन है लेस्टर जो है ना बेसिकली मास्टरमाइंड होता है आ, हर हाइस्ट का आई मीन बेसिकली हर हाइस्ट का ऑलमोस्ट सो या जो प्लान करता है क्या क्या करना है बाकी वो परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो लंगड़ा है <laughs> no no no no smart में ना बहुत ज़्यादा सेटअप्स करने पड़ता है और वो इतना मज़े का भी नहीं है और बिल्कुल साइलेंट अनस्नीकी लाउड में ज़्यादा मज़ा आता है ओके गाइस आई होप आप कि मेरा माइक्रोफोन हिल गया और आई uh, होप मेरी आवाज़ सही आ रही हो ओके okay, मुझे नहीं पता आप लोग आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है चलो खैर हम लोग लाउड पिक करते हैं फटाफट से और ओके uh, ड्राइवर कैसे जी टी में तो मैं हमेशा ड्राइवर को सबसे कम देता हूँ बट लेट सी अगर हम लोग uh, uh, यानी कि इस तरह का लेते हैं तो बेटर रहेगा क्योंकि हमें पैसे उसके ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो कम कट ले रहा है बट अगर हम बेटर लेते हैं तो हमें अच्छी बाइक मिलेगी ओके लेट्स सी यार हम लोग वैसे भी स्टोरी मोड कर लें तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी हमें तो मिशन से मकसद है कि गनमैन गनमैन तो हमेशा आ, हमने रखना है हाई हैकर भी हाई रखना है ओके कंफर्म लेट्स गो और इसमें शायद एक सेटअप होता है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है यस एक सेटअप है अभी देख लिया मैंने वहाँ पर और बहुत इजी से सेटअप है हमने जस्ट एक पुलिस डिपार्टमेंट से गन लेनी है ओके हम लोग फटाफट से चलते हैं फटाफट फटाफट फटाफट से ही ओके कितना टाइम लगाता है ना ओके हम डायरेक्टर मोड का पता है मुझे Franklin Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so well, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but <sighs> I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe mm. one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Okay अब लेस्टर को बताना चाहिए थोड़ी देर में गैस मैं आप लोगों को मिलता हूँ जब लेस्टर हमें बता देगा कि पेस्ट कंट्रोल वैंस कहाँ हैं ओके पेस्ट कंट्रोल वैंस का भी आ गया है टैक्टिकल इनगोइंग्स पॉलमो एव intercept steal the truck and bring it back to my factory okay okay guys तो पेस्ट कंट्रोल का पता चल गया है सो so, ये रही पेस्ट कंट्रोल गैस लेट्स को एक काम करते हैं इनको अटैक करते हैं हम लोग फटाफट से इनको अटैक करते हैं हम लोग एंड कम ऑन गाड़ी में ना एक तो एम करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा जी में कम ऑन कम ऑन मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो अरे मरना ओके वो बाहर निकला है at least that's better Okay, done. Let's go. Okay okay guys तो हमने पुलिस लूज कर ली और गैस uh, मैंने ना आपको एक और चीज़ बताई थी जो कि मैंने आज डिस्कवर की है जस्ट राइट नाउ मैंने आई I मीन mean, जब मैं लूज़ कर रहा था तो so, आप लोग खुद नोटिस करो कि जब मैं आ, uh, जो हॉर्न वाला बटन होता है उसको मैं डबल टैप करता हूँ तो जो है ना सायरन बजने के अलावा एक छोटी सी वियर्ड सी नॉइज़ बजती है अगर मैं उसको करता जाता हूँ तो फिर अजीब अजीब से बजता है तो यार इट्स दैट्स कूल यार आई मीन उन्होंने इतनी सारी डिटेल दी है इन्होंने सही अच्छा अच्छा बनाया ओके सो हमारा ये हो चुका है मिशन और अब फाइनल अनलॉक हो जाएगा ओके सो एज अब जो है ये हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओ नो स्टार्ट हो गया oh no no no no no no no no no no no no no no no no no मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ ठीक है ना सो गैस मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तब तक के लिए टेक केयर और लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो एंड बाय बाय